اللهم صل على سيدنا محمد على Love me. سيدنا محمد طب What? وضيائها آله وصحبه اللهم صل على بالقرآن وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد ودى اللهم صلِّ محمد What? sorbir اللهم صل على محمد طب الأبصار وصحبه وسلم